ebyamagezi weebiri naye embuuza entegeera eyo ey'abaganda bali yabulirawo mu mmengo ssaabasajja kabaka obutegevu bwa bwakabaka bonna abayise buli gwe boogerako abadde kamenyo okugjako sirensi ennene ebaddeku mm. naye obuyivu bwa his ani kyobwekitiibwa peter charles mayega nze kamwa koogera bukyambuze we buli n'obutegeevu bwe bukyambuze we mbulabirako lwaki nkuba owekitiibwa peter charles maiga n'ekikolwa ky'okugamba nti agenda kusonda sente za rose royce ng'emabega byonna zaasondera mu matafaali buganda tezitowa kusaba buganda erina ebyayo ebigimala ebisobola okuvaamu ensimbi ezigimirizaawo n'okuba nti kabaka waali asobola okubeera mu mbeera gye tumwagalamu ffe bannabuganda ebigwa mu peter charles maiga nga katika obwakabaka bw'e buganda ebyo ebigwa mu bukulembeze bwe ebiwanyisa n'amagezi abireseewaawo mutukulembeseza ebitalinaamu magezi na bitajjansa buganda ne muginyikanga mukatikkira limu ku magezi yalibadde akulembedde baganda gatta ku ssente ezo tusimbe mu mayiro akenda ketulina wano tutoleko sqamozi amakumi asatu tussewo plantation y'ebikajjo metta bw'aba akyatufunamu essente nga population ya buganda yengazi tuba tusobola okukola ekintu kyekimu ne tusimba plantation y'ebikajjo naye ng'amagezi mugalina mukanudde bukanuzi maaso temusobola kuteesa ku bintu ebyo hmm. buganda erina ekibuga ekyokubiri ekyokusatu wakiso tebangako kifo kyabannayuganda eyo private mairo etekeddwa okusolozebwamu omusolo nga gudda wa ssaabasajja kisa kya katonda nti katonda akyatuwadde omukisa okuba nga tukyali balamu kunalaba obudde obusinga nze nebuuza nzaani akya mu kaseera kano nga abamu bakuyita kulepuka abamu bakuyita simanyi okulegeza okwogera naye nga fe baani abakyassa mu kaseera kano accident zibassa abatusinga esente n'okunyirira bawumula dda naye ate ffe tukyaliwo abalamu nebaza nnyo bonna abatubereddewo mu mbeera bbiri abiri mu gumu katuli mu bbiri abiri mu ebiri kuyozaza nakulika omwaka ogubaddemu zi tia gas gubaddemu okusuubiza okukukima okutwala ku ekiwa eh, eyo byali bagala okutwala n'oguyitamu katuli hmm. mu bbiri abiri mu ebiri twebaza omukama olw'ekisa kye kyatutaddeko sooka obuze kuba tulaba tulaba ekiddagukuko omudiro bana flashlight channel nate nsanyusa okuddamu okuba ntusisinkaganye netwoleseganya obwanga ku nsonga ezitagenda kuba zimu ngera bwe tuzze tutambula nate atera okudda kwaffe kwakuba kwa birowoozo ebitali mu kusembayo yadde okakasa nti biwa ekiragiro wabula kwe kuteeseganya kwokuwa ebirowoozo bya sekinnoomu nange kyensaba kyekimu nti nga bwe tuba tubiwadde ate namwe mba mubizza hmm. ebayibuli tugijjuliza olunyiri lugamba nti musome ebbaluwa n'emyoja abo bananyini kuwandiika bbaluwa ezo nabwa kityo nti ebigambo bwe tujja nga tubiteeka mu maaso gammwe musinzire ku ebyo ebiba bitambula naasabanga okuteesa mu messages n'okuwabula kwammwe wa we tusirituse kale mu kyo ng'oli bwe yagamba mu lulimi olufuutifuuti we are subject for discussion likewise n'abasigalidde nammwe gye muli mm. muli subject for discussion secondly n'okuwabuuzibwa n'okkerenkyanaga nti oyo ake oyo tebamuwabula sinze tihabulwa basobola okumpabula ate era nentwala n'okuwabulwa okwo kale bwe bugezi bwetunuulya ku muntu eyali badde yeetaaga eggwanga okukyuka n'okubategeeza nti nzikiza mu nkola eya federal system gye nnyimba entakira era olubeera gye sigenda kusobya okubategeeza nti eggwanga lisaanidde tubeere mu nkola ya federo buli ggwanga giriri yeefuge newankubadde tekitegeeza kwabulwa kigambo uganda naye ate kitegeeza okukeera enkya nga buli muntu alina obusobozi n'okutegeera mu ntegera gye twalimu enkadde obwakabaka okuddawo okusobola okutambula nga buli kitundu kirinako obuweereza bwakyo naye okusaba kwange kugamba kutya tukulembese nnyo individual merit tujjewo enkola ey'amawanga muffe amadiini n'emikwano egitajjansa okusobola okusitula eggwanga uganda kulembezesa busobozi bwa muntu hmm. nja kubagaliza emirembe gya katonda emirungi okusinza ku owekitiibwa dr hebo byayinza okuteekawo kwe tuyinza okutambulira naye nga ate ebiseera ebisinga agenda okuleeta ekibuuzo ebitundu 5 ku buli kikumi kiba kitambudde ensinga ekimanyiiko hmm. kale tebiba bipya newankubadde ebirowoozo byetuwa tesimu kusembayo kwabyo netekitegeeza nti ate betuwa byebikyamu oba hmm. twerogozamu bwerogoza kale mumpulira nenjatula ndisigala jakanasomani naduli kalo jakanasomani naduli nakazinga akakali bakasoma enyukuta eya federal system etagenda kukyuka mukamwa kange lubeerera hmm. mbagaliza emirembe gyakatonda emirungi n'omwaka okuba nti muguyingiddemu gwa bbiri abiri mu ebiri ekitegeeza nti obuweereza bonna bannabyabufuzi gye muli omwaka tugukubya ettale kituufu nnyo kale mukyo tubuzayo emyaka esatu egyobuweereza kubanga ate ogusembayo guli gubalibwamu buli kimu n'okulonda kwobukulembeze obuligenda okuddako 226 hmm. tubala nti ekisanja kino mukigendere nti obuweereza bw'omuntu yenna ategereka bukolebwa mu myaka ebiri mu buweereza obwa system eyadministration ebiri bwe gikulema okuweererezaamu tosuubire ate kutereereza mu giri gisigadde hmm. katonda bankuumire alright tuyanze tuyanze gwe bale kutubuuzaako naffe tukuyuzaza kuliko omwaka bbiri abiri mugumu katuli mu bbiri abiri mu ebiri era mwena mwena baagaliza tukiyita happy new year to everyone mwena abatuwagala n'abatatwagala tubaniriza mu mwaka guno omupya ate guno omwaka tugutandise ne puroguramu nyingi ate nga zanjawule wali ziri politico nanga teziri politico naye nga nakugamba luli nti ekintu ekikwata ku buganda nga nze omusajja omunyolo jjajja wa buganda ebintu bya buganda nge kinkakatako nnyo okulaba nti no bitambula bulungi hmm. kwabe bisaasaana weewaawo nange nyinza ofiiramu muobwo obuzibu obwo kati ekiri mudi olunaku olwaleero kibibaddeko nnyo mu matu g'abantu aba bewuliddeko hmm. naye nga kulange nebuuzaku neŋamba is it really worth obwakaka bwa buganda webuli esaawa zino siganyi nti nno ku mulembe gwa charles peter mayiga hmm. gubaddewo mu kusonda tofali kyekiyimirizaako ku mulembega charles peter mayiga mm. mutwabidde nakyo kyateeseza nagamba nti tugenda kusonda sente za rose royce mm. naye nebuuza is it worth obwakaka bwa buganda bingi nnyo ebyetagisa obwaka buganda okuyimirirawo ne lwaki etofaali ligenda mu rose royce nga gwe omusajja omuganda mm. Mm. embeera eno gwogira bootya what would be the best way okumiza kuba kaba buganda nga tuli mu zrozrois okujisondera sente ate nga mpitirivu ezasobodde okuzimba n'okununula amataka ga buganda agali mu bifo ebimu ensonga eri mu ddiri ate erebuziddwa nkakasa nti ekwata ku banda ya nakalaama ennyonnyola obuufu bw'ebikaatano mu omukaaga ate oluvannyuma neesukka jurisdiction olw'etteeka erigiweebwa nti omuntu asobola okunoonya obuyambi wonna waaba abunoonyezza naye ate waliwo ekisukka mu mpeereza yaffe mu ebyo biteekeddwa okussa mu bantu ne mu maaso gaabwe ate ne tukisussa mu nsussa etajja ereetawo makulu hmm. boddayo okutegeera buganda n'obuzito bwa buganda tolinaawo ddi lwoyinza kwegomba kigambo owekitiibwa katikkiro peter charles mayega bwakikutegeeza nti agenda kuddayo kusolooza ettafaali kuleggwanga buganda specifically rose loys ngaate bwe yatuyitamu ng'asolooza ettafaali kwaga aga mirundi ebiri agayise naye ate nga nembalira tenaba kubeera nga ekkamuvvi bantu kugitegeera bulungi mm. nakulaba ku ekyo namwagaanya nti kijjamu ekyo kye twasonda tekyali badde waffe buganda kusonderwa sente zakubiri nga zigenda ku rose royce besides the rose royce besides n'okusonda kw'ensimbi gwandaba njagala kukutegeeza eggwanga lyo gy'oli ddala omuganda buganda kyeki era ezitowa kyenkana ki 1919 abavubuka bwe bamala okuwandiika ebbaluwa egenda mu lukiiko lw'emmengo ng'ekulembeseddwa ow'ekitiibwa kakooza baawandiika ebbaluwa nga beemulugunya ku ndagaano y'olukumi olwenda olwereere eraga nti saabasajja kabaka nengabanya y'ettaka bwe yagabanyizibwa mu ndagaano y'olwenda buli siteeke yonna mu ndagaano baagiwa ne beerabirwa omutemwa gutya gwabavubuka naye era ne basaba saabasajja kabaka nti ku mayiro akenda kali akaabaganda abaliddawo fe aboolwaleero nga mutegeeza nti yeffe emiti emito egigumiza ekibira ate era ffe bakulembeze ab'enkya tujja kusaba kulwa enda ya nakalama mu bwakabaka bw'e buganda tulowoozebweko butya bwe bayinza okuba nga naffe tugabanyizibwa ettaka mwe tuyinza okujja incamu eyimirizaawo youth hood hmm. onfuna bulungi ebbaluwa bwetuuka mu maaso g'ekitiibwa kaggwa sa apollo gulemye bikongolo tebitta nnume n'ategeera ensonga eyo n'abagana nti mazima ddamwogedde ekigambo kirungi naye ebbaluwa yatuuka ng'ate kiseera kyakuweereza gundi sekutale wa amerika ng'agenda hmm. kukyala wano era bategeeza abavubuka abaganda bategeeza sekutale oli owa amerika yali azze okutunuulira ensonga bwe zitambula kutya bwebagenda okufuna ettaka n'agamba nti abavubuka baali bayogera sitimenti eno nti mukadde waffe ozze era mu maaso gaffe tukwetondera nti wali badde otusanze tulina ofiisi eyaffe ng'abavubuka bwe twalibadde tukwaniririza nessanyu okulaga amaanyi g'ekivubuka naye tewabaddewo nsobi okujjako kwobwetowaze bwaffe mu kuwandika kw'ebbaluwa eri owekitiibwa katikkiro kaggwa gulemye bikongolo tebitta nnume okusobola okukakasa nti batujjukira mu ndagano lwenda bwe yali ekolebwa baatuleka mabega hmm. nabaga ntijja kuba kituufu kubanga eggwanga eno ttegeevu era gunjufu obwekitiibwa kagwajja tunula mu nsonga yammwe esobole okugenda mu maaso ne batulasuka mozi kwezi ezaisigaddewo 25 ne bazikwasa obuvubuka okusobola okuba nti nayo ntabiro tabiro yamba youthhood okuyimirirawo naye nga disoma bwakabaka bwe buganda ettaka lyabavubuka teribako bwannannyini n'ekifo ekyo ne basaba mu buganda kisibweyo ne offisi etwalibwamu abavubuka mu buganda kyentuukako mu kino kyekiriwa nga bwe twawandiika ebbaluwa nga twemulugunya ku ndagaano y'olwenda ng'ate tuli bavubuka kabaka yatutegeeza nti wekitiibwa peter charles mayiga mbawadde muto era muvubuka ate muyivu mu kusembayookwe naye obuyivu bwa hisani kyoba ekitiibwa peter charles mayega nze kamwa koogera bukyambuze we buli n'obutegeevu bwe bukyambuze we mbulabirako si mu kujereegerera naye njagala kubategeezanga mu nalooya ebigambo bino nti bw'otunuulira amaanyi agazze gayimirizzaawo obwakabaka mu kuyimirirawo kwabo n'entabiro ng'ojjeko nkaaga mu musanvu woya weya dismantled automatikaly ng'ate kitegeke nga ne bungereza yali ekirimu ne bategeeza obote nti kuba buganda omugongo gwaffe tukuliko emabega egyo gwali musaayi gwa bungereza n'amaanyi gaayo bwe bamala okutuggyawo netujja nga tutambula mu political rangles n'okutunulira ssaabasajja kabaka ekyamuli ng'agenze e bungereza ne bamuleka awo nga tebamufuddeeko ne aseramu gye baamuwa yo kennyini bungereza neetegeka ne wobota omwaganya oguwa nabboso olwaleero okutwalira ssaabasajja kabaka akatwa n'amuttirayo gye yali hmm. bungereza byonna yali ebirinamu omukono naye bwe tumala okuva mu political tamaze ezo bwe tuyingidde kinana mugumu kinana mukaaga mwebyo ebikomyewo bitulaga obufu bwe omunti buganda amaanyi gaayo weegali mu katundu k'ebiri mwana mu omukaaga akata ebitundu byonna ebiri mu bwakabaka okuba nti byali demudi buganda mweri kyenda mwesatu twatikkira ssaabasajja kabaka n'atula ku nnamulondo kaakati bw'otunuulira buganda ne sovereinity yaayo tubadde tubyanja ebintu bimeka buyinza na propertis zaffe ezitali zaffe kaffe ng'ababanja n'abasigalidde abeebunyolo babanja abasigalidde abalango naakyo li babanja toolo ankole kigezi abakiga bonna bubanja ekintu kyekiti obwakabaka bwabwe gye bwali buyita buddemu nga sovereinty y'omukono ogwo bakabaka be basalamu bitundu byabwe hmm. kyo kyenkubira ekyaffedde okuba nti ejja lwaki nkuba owekitiibwa peter charles mayiga n'ekikolwa ky'okugamba nti agenda kusonda sente za rose royce ng'emabega bonna zaasondera mu matafaali buganda tezitowa kusaba buganda eyina ebyayo ebigimala ebisobola okuvaamu ensimbi ezigimirizaawo n'okuba nti kabaka waali asobola okubeera mu mbeera gye tumwagalamu ffe banna buganda mu bikaatano mu omukaaga mwe tugwa naye mbuuza owekitiibwa peter charles maiga n'akakiikoko ak'abayivu era abategeevu amagezi gababulidde ludda ki okukakasa ebintu ebyo nti bigenda mu nkola musobole okusitula buganda esobole n'okuyamba ku bakopi mu bwakabaka bwabwe ne bukere enkya nga gwe kyoleese ngaoli bwega nti bulikoba ku ndigiri n'okuvuga kwalwo ekiseera kyo kya ttofaali naye buganda kangikutegeeze ggwandaba endagaano y1955 yokka yokka sipesifikale mu bwannamunigina nga owekitibwa peter charles mayegalooya teyeetaaga yegenda kugenda kusolooza tofaali lya rose roisi emmotoka eba baagala gikola nga yabyafaayo emmotoka tekyasobola tuulwamu kabaka ekyo kimu ekyokubiri terina intrest yonna mu baganda gye bagirabamu bazza mugangatika ne baguddiza obwakabaka Mm. ensi wali ne tekinologi akyuse twali badde tuwandikira kampany eyakola emmotoka eyo neddamu neddaabiza emmotoka eyo mu tekinologi waayo n'egizanga ekya sevenia buganda gyegenda otutunulako ku lwa ssekabaka n'omukwano gwe bwe yayina eyali nanyini mmotoka eyo mm. ofuna bulungi naye ate bwe tuba twetaaga kutunuulira bijja bwe bwe tugenda okuzuukiza tetusobola kuba na maanyi namagezi saabasajja kabaka waali n'owekitiibwa peter charles maiga n'otukulembesa loozi loyisi tusonde etofaali ate n'oleka endagaano y1ano5 ewa obuyinza n'amaanyi ne mandeti ku ssente buganda zeetekeddwa okufuna mu bulambulukufu bwayo ekisoka ku kyendagaano eyo etugamba etya nti saabasajja kabaka yanaabanga omukulu mu bwakabaka bwe buganda ate era nga mu kyo ye first priority nenaabagereka onfuna bulungi hmm. wabula tukikakasizza mu bwa sovereignty bwe ne mubuweeza mu ndagano zetubadde tujja tukola n'obwakabaka buno ngaebinaakolebwa mu central gavument ife abazungu we tubadde ne ku ssente zinaakuŋŋanyizibwanga bikolebwe kyekimu ne ku ludda lwa saabasajja kabaka emotoka museveni zonna olukunkumuli lwayina mama janet museveni lwalina n'abasirikale baalina purezidenti ennyonyi gye yagula emmotoka ezimuwerekera privileges ezimuweebwa mu ndagaano ya 95 ziri automatic okuba ku saabasajja kabaka obwobwakabaka bwa buganda mm. abatuddewo ekiseera ekyo endagaano eyo neetutegeeza etya judiciary oba paalamenti nga bweri eyaffe ya buganda ne paalamenti ya central gavumenti olwaleero erimu ababaka bagenda mu bina mu ataano byonna privileges eziweebwa memba wa paalamenti w'eggwanga uganda zikwatibwe ziweebwe privileges ezimu ziweebwe mmenga olukiiko members of parliament abatula mu buganda nga bwolabalize bafuna n'abamengo babeire nga bazifuna endagaano si bwe kyali tefanga namu bwe kiri but has never been implemented not at all implemented ne bagamba nti kooti za kisekwe ezimu bwakabaka bwe buganda ezina hairaki ez'emitendo gy'emirundi ebiri ah, kisekwa ennono kisekwa ey'amateeka ag'okuvunaane agali mu administration high court ya kisekwa ne supreme court yaayo eyawulamu ebitundu bimeka bibiri mu bitundu ebyo bibiri ate nvamu ebitundu mukaaga nebakiragira nti mundagano kwenda muatano muetaano esente ziwebwa judiciary mu uganda zikwatibwe mu butitimbe bwe bumu ziwebwa judiciary kooti yakisekwa mu bwakabaka bwe buganda mm. peter charles mayega looya ddala kiri wasa okukulembesesa abaganda tusondera oziroyise enkadde ogisondera ensimbi nga tulina ensimbi ezitunudde obutunuzi ezeetaaga ebiwandiiko by'obutegeevu n'okussa mu nkola central gavumenti ekwate omutetembe guli egukwase buganda awo twetaaga okusaba nga nekyetuliko kyenyini bannayuganda kyebalyamu kiri mu bwakabaka bwe buganda tukulembeze roziro isi tukulembezese endagaano ejjayo kino ddala tuli wase kusabiriza buganda not at all, not at all. Mm. nabwa kityo gwandaba ensonga y'okusonda kw'essente za roziroisi kiba kya bunafu nnyo eri obwakabaka bwaffe notutegeeza nti muntegeera twakendeera tetukyalina byetusinziirako namaanyi bwe tusobola kusinziira kutunulya bitugasa wabula okuba nti tugenda kufuuka babegaazi hmm. abaffe batudde emengo balooya gye muli muli bangi bwe muba temuli bagule endagaano eyo temusobola kugizuukusa ddala buganda egwanidde kuba nti esabiriza ekibuuzo ekyo bifo nga tetunabagenda mu ttofaali eryo peter charles maiga ateekwa okukyanukula hmm. naasaba baganda okunegattaku okubuuza ensonga y'emu anaawaayo omwoyo gwe ogula obwakabaka bwe sikunenya naye ate nkunenyeza mu nsobi nti gwagenda okukuba e buganda ekigo ngaebituufu byokukolebwa ne biteekeddwa okusimbako essira saabasajja kabaka abifutekeko amagezi ge n'amaanyi ge n'omutima gwe abireseewoawo ebigwa mu peter charles mega nkakatikira obwakabaka bwe buganda ebyo ebigwa mu bukulembeze bwe ebiwanyisa n'amagezi abireseewoawo mutukulembeseza ebitalinamu magezi na bitajjansa buganda ne muginyika nga mulaba namba 2 yendagaano y'olwenda endagaano y'olwenda yagabanyiza buli kika kya muntu waali n'ebyo obuyinza bwa central gavumenti bano gye baasikira eyali ey'omuzungu buyinza kibwe yali ateekeddwa okusigaza obwaddisibwa okitoba nga munane buweebwa obwakabaka bwe buganda ebiremedde mu ngalo za his excellent president ebyo byali binyagiddwa obote kwagasa statementi ze ezimu naye n'ebikolwa bye bimu nanyigiriza obwakabaka buno n'obwakabaka obusigalidde mu jurisdictions eza states 13 mu ggwanga eddamba obutali buganda bukka ne bunyola ekaaba busoga ekaaba abalango n'abacyoli bakaaba west nairo nemmadi mukaaba abatoolo mukaaba abankole mukaaba nga n'obwakabaka bwamuno yabusimulizaako ebisooto ye kennyini bwadda mu ngalo ze naye ate bwoddayo mu ndagaano eri ekutunuliza obugagga bwa buganda nga bukyetikkiddwa eggwanga uganda obwetaaga ekiwandiiko kimu kyentegeeza lunye bulijjo wekitibwa peter charles mayega yenyingo namba musanvu gyebajja naye abo abaali mu nsika abaganda bagezaako okukakasa ono nti gyolaga waliyo emigugo gyaffe netuka mm. nti namba musanvu egambe redressing all the errors committed by the first gm bamemba ba paalamenti abali mu buganda bamemba paalamenti abali mu central government mwali badde mukwataganidde wamu abo bonna abenda ya nakalaama okuwandika ekiwandiko namutayiika ekisaba ebyo ebyanyagibwa obote ebitaali bya bannayuganda biddire obuganda ekyalibadde kina okuba essente zetulina awo mpitirivu nebyo byononeddwa emyaka ataano mu omwenda kakyange tugenda mu bwetwaze onkulembesa salozirosi kugisondera ssente gwe omuyivu gwe baatuwa nga bamutuwanidde <laughs> ate era omutegeevu era nga muto hmm. tebategeeza buto bwa birowoozo baali bategeeza buto bwa myaka ngaera bakusuubiramu mbavu z'amaanyi kuyimirirawo na magezi n'obwetoowaze okukulembera abaganda otunulira ekkubo lyebateekeddwa okukwata nga lisobola okutugasa byemuleseewo nga te mubitunulidde nga buganda etalina mulamwa abaganda abandaba mubika byaffe atanuma omukaaga buganda ngagga nnyo mbaweeka ebyokulabirako bisatu dr hebw asinzeku ebyabuuza ebibuuzo byali badde yeetaaga hmm. olwali tusolooza ettofaali nga tulijja mu mbeera gye tubadde tutaddewo emitemwa gy'essente nga cancer run fistula run nalubiri run n'ebisigadde ntubayo n'enkuuka nembw ebyo buganda byesolozaamu ensimbi mu properties ezaali zirina okugwa mu kyetuyita enkuluza ya ssaabasajja kabaka etatunulwamu buganda olwaliro yekyayimirizaawo buganda ngaolina properties ezaali eza buganda tuzaawule ezo ezigwa mu bwakabaka nezigwa mu bakopi ebyava mu administration ya buganda mu kuzimbibwa omufuna bulungi yes, tuweza obuwumbi obugenda mu kinaana ku kikumi obuwumbi kikumi obwo bwe tuba tubukutte ne tulako obuwumbi amakumi ataano onfuna bulungi tubusoloeza pakwota gyemyezi emekemeka esatu esatu ye bajeti ya buganda gyetera otutuwa ey'omwaka omulamba naye bwe tuba tunulidde esente ezo mu kuzigaziya ku katikkira limu ku magezi yalibadde akulembedde baganda gatta ku sente ezo tusimbe mu mayiro akenda ketulina wano tutoleko square miles amakumi asatu tuseo plantation y'ebikajjo metta bw'aba akyatufunamu essente nga population ya buganda yengazi tuba tusobola okukola ekintu kyekimu netusimba plantation y'ebikajjo n'okuteekawo ekyuma kya sukaali kabaka n'alagira abaganda nti sukaali gwe tuba tutatunywa just ekintu kimu kutuusa kwalite oba okusinga ku metta ettaka weeriri kapita asooka population weri enenywa sukali kapito wa kubiri mm. ekitaka sidde kubantu mutukulemesa mukusonda busente kulozilo isenkadde ngate munne bakuba plani kwebyo kiki ekimesezzo bongo bomubujivu okulowoza ku nsonga eyo madivani atulidde mu sente mpitirivu ne government musoza ku omusolo buganda kanudda amaaso tutunula butunuzi kutaka mayira akenda ne madivani tusolo mujja mu magezi gegamu getusolo kujira mu metta nga tetubakutteeko olwa population gyetulina dwaki tetulowooza ku nsonga ya plantations oba mulongo tam investments buganda zesobola okussaamu esente than okusolooza etofaali twali badde tusolooza etofaali eryo tufaane augustin kame 59 lwe boycotinga abayindi olwaire etofaali lyali badde liboycotinga bazze abayindi abaliwo nabo bannakigwanyiza batwala ebya buganda okuba nti bisereba buganda ngaetaddewo ebibuga ebipya ebisobola okuba nti sabasajja kaa nti ku mayiro akenda nziguddewo sukamawuzi satu zigenda kuba mu kibuga naye mpita buli mugagga yenna ali mu kibuga kampala muwadde ettaka wano obwa castodianship bwe bwange nja kusolooza musolo nga landiroad ne muzimbe ekibuga tusobole okugjamu emisolo gya buganda kituufu nnyo tewali badde ddala kukalanira kampala tewali badde n'ekibuga mmengo kye baatutwalako ekyo balemye okukaayania kiveeyo omusolo gubeere gwa bannanyini nsi kyentegeeza byo bakabaka bannanyini bibuga ebyo buganda erina ebibuga bitaano ku mukaaga ekya ntebe kyaggulwa mu mwaka olukumi olunana mu ekyenda mu omusanvu eh. okiwulira bulungi bwe tusembire mu mwaka olukumi na mu enkaaga mu ebiri konstitution ye yakolebwa baagamba nti ekibuga kyo kirantako emyaka abiri mu etaano kikwatibwe kiddizibwe buganda nga yesolooza omusolo gwayira yennanyini waakyo nga bulaba ekibuga mmengo mayiga byo temusobola kuwandika ku bbaluwa zisaba bibuga bimusolooza emisolo egiwera kubanga biri mu ndagana tiri mubalooya okulembeza looziroyisi bukeere nkya tunula ekibuga kyaffe ekyamasaka ekyo kyaffe kyabwa nnamunigina lwaki emisolo egikolezebwa ffe twalibadde tulemesa okuwa ku central gavument ate central gavument negwanti etekeddwa tudya nayo tegituwanga ate tulina central gavument nga yasikira omuzungu yo central gavument yafuuka abanyazi ku setse kumi nesatu ziri ekyemagamba nti federal system bwejja tukkanya ku ggwanga uganda eryaffe ryekiddugavu ate nga ffe fenyini ffe twesaliddewo musitemu waki ogutekeddwa okuweba oyo atuula mu central gavument naye wano yawamba ebyaffe naye ngaamagezi mugalina mukanudde bukanuzi maaso temusobola kuteesa ku bintu ebyo Hmm. buganda erina ekibuga ekyokubiri ekyokusatu wakiso tebangako kifo kyabanna uganda eyo private mairo etekeddwa okusolozebwamu omusolo nga guddawa ssaabasajja kabaka onfuna bulungi nyo ekibuga ekyokuna isi kampala kampala n'ekitiibwa kyeyagendamu ekyebwa capital fist authority tebangako kibuga kyabanna uganda ekyo haramu eh. kyali kiteekeddwa kubadde mulize yakolebwa naye emyaka bwejaggwako nga kiteka okuddira obwakabaka bwe buganda granti yekibuga ekyo singa kiba kikyuse obuweereza mubadde muwa kcca mukyusa bukyuse ne mubuwa saabasajja kabaka kubanga ekibuga n'ettaka erimu lirye ofuna bulungi sebo wekitibwa peter charles mayiga ebyo byetwetaaga ekiwandiiko nnamutaayika okutegeeza bali okusobola okuzza ebyaffe okudda mu nteeko naye looziroisi zonna neuli muzikuŋŋaanya era bwemunamala okulya zeza looziroisi nga muzikuŋŋaanyiza ate nga mutunoonyezaayo ekyokubiri ndowooza kuzza kabaka ssaabasajja kabaka tukakebereko tumuteeke mu museum abantu bajje bamulambuleko yemugenda otutegeeza ebyamagezi weebiri naye embuuza entegeera eyo ey'abaganda bali yabulirawo mu mmengo ssaabasajja kabaka obutegevu bwa bwakabaka bonna abayise buli gwe boogerako abadde kamenyo okugjako sirense ennene ebadde kuggwe ku mugongo gwo toyogera toyatula towuuna toliiwo wali ebintu ebyo bibuliddewa bakabaka bonna supremase yaabwe eri mu bakopi abakopi wetuli teri agenda kukukwatako vaayo yatulenga bwotekeddwa okuba ssaabasajja kabaka mu buufu bwo otegeeze obuganda kikitekeddwa okukwata abasinze badumidde ku nsonga y'ekisaawe bwe twakitekawo kitange ngaakyogeddeko ekyentebe nensomesa baganda nti ekitaawe ekyo kyaffe kirigwakabaka bwaffe naye njagala okusegeeza banna buganda village bonna abagiriko nabo banna diaspora nti njagala museewo obwesige bwammwe temugenda kutomera temugenda kuswazibwa museveni ebbanga lyonna abadde afugira mu dikoyi secondly enkola ya wandali bwatunula eno abatunuddewa <laughs> eri naffe abagezaako okutunulira ensonga ezo ez'okuzza ekisaawe mm. saagala bwongo bwobumalire ku kisaawe oti bagamba ekisaawe sonda ettofaali kyetulina kyonna ekigenda okuva mu kisaawe mujja kinyumirwa era mujja kukyagala mm. kubanga bweoyatulwa kati watekerawo abagenda okukirwanyisa nebuuza buti abamawule bonna kitange bye yayita saalaba ku ggulio lyonna lyayita ku tivi yadde ku mpeo ya lediyo museveni yabagula atya nabwakiti bwaba onaolwanyisa museveni n'ebiwandiiko mutege e naye ng'otegeeza zeedi naye ajja kuduma ategere nti bujje bwe mbakola bwete bwe kiri bwe yajja nga atutegeeza eh, eh, meta yagala ku mabira kwongera ku kisaawi kukyokwongera mm. ku bikajjo bya mm. meta yali ayagalamu mafuta yatutega bikajjo Eh. wengaonootunulya kyonoogoba tunulizanga naawe omukozi enkola yemu kubanga gyategeera nantuyaga nti akufumbire ey'omutwe omufumbire yakigere yakigere kale mukyo nkowola buli anaaba asonza esente ze muzitali bukake eh. akakiiko kabantu amakumi ana kali kabayivu kaliko babishops kaliko bannabuwangwa n'abasigalidde mu ntegeera yaabwe teri agenda kunyaga kikumi kyammwe naye direction ya buganda village stock airport mm. mwabali mukutu ogwo nekyo kyetwayogera ku programu yayita mu kusonda kw'ensimbi ezo mm. nkakasa nti temugenda kusalwa nsaba busabi mubwetoowaze mungire manyi gwa kusonda nsimbi ezo tuddayo ku charlesroyce ku kino mbuuzo wekitiibwa peter charles mayega ebintu ebyo ebiyimirizaawo buganda mu bwayo ne mubwannamunigina bwayo sovereinty yaayo mwagizza mu kusabiriza ate mufaanane ffe abavudde okuba ensonga eri mwali badde mwegaseku abo abagezaako okuwa ebirowoozo by'amagezi nekitibwa peter kyesomega naga nti aa ah, ah, embojja nyumu bwakabaka bwe buganda eri yatugaa nti mugwenga mwimukenga ate mwali bwekumi obutagwa mwekumire kujegere wa katonda olwali tutegedde ensobi zaffe zibadde zitambulako kasa tusitukiremu ngaobuganda naffe tuwagira mutabani wa haji nadu ne haji nadduli ku nsonga y'ekintu ekyo tukitunuulire ebyo bitegerekeka kaka twataddewo kino ate ne mujja na Rose Royce ebyamagezi bitwogerako weebiri bwe muteekeddwa otunulako gwe ne ssaabasajja kabaka kubanga olwaliro obwakabaka oba obwogerako buli mu bantu bameka bantu babiri ssaabasajja kabaka peter charles mayega olukiiko lufu lufu kale mu kusaba kwange ku kikwatagana ku rose royce n'ebigambo biteekeddwa okuteekebwawo ku nsonga ya rose royce okuddamu okutambula kw'ettofaali tuddeyo tuzuukize endagaano yokwenda mu etaano yali nnungi ngaayogera ku security bwina okutambula mu bwakabaka bwe buganda 97 yali yogera ku ngabanya yabuyinza mu bwakabaka bwe buganda era yajjako saabasajja kabaka obuyinza mu kusalawo kwe yekka mbwaninamunigina nabwa kityo gwanda bw'oteekwa otutunuulira ensonga eno nga erina enkizo nnene okuddamu otuna endagaano ya 95 ate tusobole okutambula n'okutunuulira ebiteekeddwa okukolebwa nga bigenda mu maaso buganda teyimiriddewo mu kusabiriza obugagga bwe tulina kamenye ebitundu bisatu obuuze ekibuuzo obugagga buli mubuganda buganda yokka fast bugagga gwe nange kuba n'ebikatano mu omukaaga ku population ya uganda obukadde ana mu buna tuli obukadde abiri mu bubiri mu buganda ombuuza nti gwakolera wa sensus eyiyo nga gavumenti etugamba kirala nkikuddiramu bakusibaakawere ku maaso nti tuli batono buganda tukola ebitundu atano ku buli kikumi ku population ya uganda bweyenkanankana obwo bugagga kabaka nga obukowodde kyonna kyoyagala okutandikawo mu bulambu lukufunga ogenda kuta obuganda butambule kituufu eyo kyekimu hmm. ekyokubiri buganda mu balandiroads abaliwo abakuukuutivu buganda is a landrod to bannauganda ettaka litulina lyeribaleze bonna teryaseguka wano buli obuuza ebuganda byaffenna nemubuuza enkole waki tewaba waffenna tuweyakende ewamukajje ebuganda kawebanaugandaokugamba nti no taatawo nejajjawani asinga ojja kunenya kotandisa okubala ate okwo eh, naye katufe bajjajjammwe temunatukolaki kyetugamba mwe mutuzukuza waliwo ludde nga nkyegaana ekakati awe ngambe bwongamba nkweyo akenda eh. nabatolerako akenda kitegeeza emiliyoni ezieri totuwanga leka kwonoona bintu newankubadde otuzukuza oyagala tutwononera pulogulaamu kakati njagala okuwa owekitiibwa peter charles mayega endowooza yange eno nja kukusaba otule ne ssaabasajja kabaka mu bwetoowaza obutali bwakulagira mm. mugezeko okuta olukiiko lw'abaganda lusobole okuddamu okubanga lulondebwa nga odeyina ensi yammwe kubanga mu nteekateeka n'enkuza n'okuzimba ku bwakabaka bwe buganda obuyinza obukabaka tabulina hmm. wabula yakakasanga bukakasa baweerezeddwa ne peter charles mayega addemu ate olukiiko olwo lusobole okutambula lulondebwa abantu ebyo tukubanja tonnabyogerako zaloziroisi bannange biri ena njikujjukiza ssaabasajja kabaka lwewatuma owekitibwa haji abdu nadduli okugenda wa his excellent president nga bamaze okumuyita nagattibwako nomwana mulenzi yagwegwenyuka omulangira wasajja eri waliyo mejandiwalana olwaliro ne minisita yali owa trade ameria kyambadde akyaliwo abantu abo bebali mu bintu webagenda ekkalamojja mu bujulizi obuliwo ne baleeta byonna pulezidenti museveni byali atuwadde naddiza obuganda nga tonnaba kulowooza kusolooza tofa lya rose loyce mu episode twali twebalizamu kabaka nayogera ku lukiiko omwo mm. badde balaba episode eyo ebintu ebyatuweebwa baali batuwadde amasomero okuva ku nasale schools mpaka univesity nga bajjaemu egi kimu kyokka kyekiriwo ekyo ya makere univesity nabaga nti amasomero gaddeyo galabirizibwe buganda museven yali atuwadde amalwaliro gonna okuva kuhel center 1 t 3 mpaka kudalya hospital najja mulago yokka naga nti amalwaliro gonna gali mu bujurisdiction yobwakabaka bwe buganda ngaddiza mengo nakwata kalica entayale nga talinako kyagikutteko yagijjayo eri mu ministry yaliba ekyalimu none omukyala omulwanyi Ah, bamuyita janet mukwaya naga nti ekkali kyabukolokolo gikwate ogibaddize besalire ku byabwe ebyennono kooti za kisekwa zaali zikomye mu buyinza bwazo kyentegeeza hmm. nazituwa bukolokolo natugamba nti okuva ku federals zonna okugjako main roads netamaka roads ezo eza main roads naga nti byonna mbikutte embiddi zammengo yeba ebirabirira ofuna bulungi n'akwata buli kyonna ekyali kikwatagana ku bikwatagana ku nsonga z'ettaka mu bwakabaka bw'e buganda n'agaa nti byonna ebyo njuzikusyo n'obwakabaka bw'e buganda ettaka lyammwe nalyo ndikutte ndikoze eki ndibaddiza ndibaddiza liddire emmengo mu kusalawo kuwayo ne private mairo yaayo biri ena ekyasigalira kyali kimu yennonda y'obwakatikkiro ebintu bino twatubitutte katikira aliyo ordinance ya Ssaabasajja Kabaka nga si bwe kiti bwe kyali n'olukiiko lw'emmengo teluli mu mateeka muddeemu mbawadde obukusa mulonde akakiiko kamwa kalecto commission mbaweeko kubanga basatu abagenda obategeeza kyemugenda okukola buganda erangire eronde abantu baayo bajje mu lukiiko buganda esobole okuyimirao ku bwakyo ekyetwalagana mu nsiko nkibaddiza bbiri ena ne bakwata ebiwandiiko ebyo byonna ne baitikkawo ekitiibwa nadduli n'abitwala n'abireeta ne mmejandiwalana okubikwasa wamu ne wasajja babiwe saabasajja kabaka saabasajja kabaka babimuwa n'abuuza owekitiibwa nado nti bino byonna babituwadde nti ye naye ebbanga lyonna bwe mbadde ntuma babadde bateesa ki nabaga saabasajja kabaka olugero luganda lukugamba lwo lwennyini olulimirwo nti wamba wabayiga amaddu ga mukama we n'agagaagagattamu bano bobadde otuma badde bakulembeza nkola ya bibiina bwalaba ngaekibiina kikiiseemu ekijja mu buganda ekyakitta onfuna bulungi sibo namugamba nti bino byonna babituwadde nti ddala babituwadde kabaka nalagire naayita olukiiko lw'abantu bano betwamenya mu episoodi eri hmm. owekitiibwa mahabuba semakalu mugenzi yali sipiika olukiiko lw'emmengo yali mwali mises mpanga maama wa mpanga yali mwali n'empanga kennyini mu kiikolo nga mwali hmm. ne bayita loya sempeebwa mu lukiiko olwo naye yali mwali olwalira wali mulamu ne bateekako omukyala eh, balinga bameka balinga bali babiri misas mpanga mwogedde hmm. owekitiibwa male mu lukiiko olwo yali mwali naye wali wali mulamu peter charles mayiga mu lukiiko olwo lwataalimu kubanga by then obaikaliwo amawulire nsubira mu mmengo nga byakolamu hmm. wasajja mu lukiiko lwe yalimu akola ki yali mwali mwali n'abasigalidde n'abagamba nti muteeketeeke olukiiko nebbaluwa egenda okuddayo wa museveni ekakasa bino bimaze okutuwebwa nti ebisigadde birijja nga bino bimaze obibikkiriza n'alagira nti mugisitule lukiiko luno n'owekitiibwa nadi mugendanga naye okuzzayo kw ebbaluwa mubukolokolo mumutegeeze nti byebituweereddwa tubikkiriza kabaka nalagira olukiiko olwo luddeyo eri lwebaze n'okukkiza ku ebyo byatuweebwa obuyinza bwaffe mwe byetwali tubanja ye buganda gavumenti okuyimirao mu sovereinity yaalyo oluusi bwe mba nkuba ku museveni awempuliramuko kafansonyi nenga nti newankubadde kale morogolo ne dalasalaamu zaali weeziri nti ye ngalo yebaddemu eri etutta museveni teyagaanako ffe kukkiriza bintu ebyo ate kakati ate tubuuza nti peter charles mayega abaliyo bonna bakyali balamu ate bookola nabo owekiba male gyali mises mpanga akyaliwo saabasajja kabaka yekkenyini waali owekitibwa nadduli yajja n'ebintu ebyakyaliwo n'abibakwasa lwaki otutwala mu lozi loyisi ne tutaddeyo kubanja bintu ebyo byamagezi n'okuwandika ekiwandiko kiza nti abi watuwa twabikkiriza n'ebyewaganda mu 24 ne bwaba oli agala nnyo okukuwa biwazira abisitula atya <laughs> nga mwe mwabizira obutegeevu obwoddala mmengo ye baganda bwetwe bwe tulina okutegeera dwaki temukulembeseza bintu bya biwandiiko n'amagezi ne mugjamu enkola zammwe ez'ebibiina n'emiryo gye mukulembezeseza okusuula obwakabaka ne kabaka ne mumuzingiramu naye abalibwanga eyo eryamu olukwe obwakabaka n'abusuulawo awo nange saba sabasajja kabaka oddemu obanje abantu abo naabo ekiwandiiko bebakiwa kyatuuka oba tekyatuuka kale abo mba munenya ku museveni samuhow samuware mm. ate buganda mulina okuba kwemuddirira ebyo yabibawa ne mubizira owekitiibwa peter charles maiga obimanyi bulungi ne mubiwandiiko gwe nga looya bweoba osoma ebiwandiiko ebyo bitegeera lwaki otutwala mu kusonda kwa lozi loisi ngaebirina otutuwa ensimbi baali babituwadde nja kubagaliza emirembe gya katonda mingi neme kulandaganya okujja ku dr haibwa nga alina kyabuuza naye hmm. ku nsonga ekwatagana ku kyokusonda los loice hmm. ebitundu kyenda mwenda ku bikikumi buganda mubadde mujongedde mu bunnya bwakutulaga nti tetulina bwe twesobola naye ngaokwesobola kwaffe tekwetaaga central gavument kubaayo bajja eri kiragirwa kuba namagezi gasobola kwesitula mu bunnya obwo nga nkoba zambogo olulimi lwaffe bwebutebeera zijja bokka muki mu bunnya kale bannammengo most especially kigenda wa katikiro peter charles mayega gwe kenyini gwotekeddwa okweddako n'okwetondera obuganda mu netonda ey'ekisajja kikulu ng'eyise mu bikolwa n'obuweereza n'oba toyatudde mu kamwa ate tugendeko mu nkola ey'amagezi so si mu nkola ey'abaana abato ey'okufuula buganda nti nsabirizi nja kusigala nga ajja kanasoma nadduli n'okubategeeza nti abasonda ensimbi mbeebazizza atira mwongere n'amaanyi mu kusonda ng'ennaku z'omwezi kumi nabbiri akasente ketulina wadde ku miliyoni ana tetunayingira dde miliyoni ekumi naye ate mulaze nti abasinga bansuubiza mu kukomera kw'omwezi kale mu miliyoni amakumi ana nekumi terina bakolaki naye ate okulaga kwessuubi weekuli nti abantu bajja kujja bakitegeera ng'ogyeko ate abanopo babaddeyo eyo nga bakuba ensonga eno mu butali butuufu bwayo ne bagireetinga ku bibiina besaayita mu bibiina mm. ensonga yabanda ya nakalaamu ate muvudde mu kubajjaka na naddu n'ekitaawe mbw aleesa ebintu ayagala kubba baganda temunnagera ku ttafaali yebatusonda mu ddyero temuliraba oli atabadde ekikumi buweereza bwe ebbanga lyonna ne mutabani we hmm. ate yazze okubabba mu kusembayo mu myaka kinaana gy'alina naye gwe oba okiweeyinga ekyo okitegera ngaomanye ebyobufuzi oba bbira kitabani kye ngaakisuubiramu okuba gye kijja yajja sente gye sinaakozesa zeezo nja kubaagaliza okubaamu ku magezi ag'olubeerera ag'ensibo katonda gaatuwa bulijjo era gaayogerako mu bayibuli nti ogwe nawo amagezi namuwa ebirungi byonna tugabane ku birungi ebyo okusinziza ku yatulaganyisa nga tukozesezza amagezi ago katonda bankuumire era katonda akutuku